嗨，大家好，很高兴回到 E E Career。那这个这次的主题，我们就是在讲之前讲到，就是糟糕的部署这个部分。其实我觉得糟糕的部署，它一个比较哦，我们可以比较容易的看出来，就是它会不会团队带来负面影响。啊，我们可以举个例子，例如说他的能力不足，但是又不想发展，那大家就会开始想象对齐。哦，这是人的，这是人的天性，或者是说。 他对呃团队未来的规划或者是发展的方向呃没有办法有认同感，所以一直在体制内冲撞，啊带来大家的困扰哦。不要说单纯只是因为能力不足或这样能力不好，那都是可以去解决的。哦，当主管有个责任是我们必须要懂得，你必须要让这样子的部署下床，因为我们的团队就像一艘船或者是一台车，我们决定好了往某个方向开过去，我们当然希望车上的人大家都是想要往那个方向的。 有的人也许会在中途下车，那至少呃你在车上的时候，你跟我们方向一致嘛。那走到这边你觉得，哎，我不想去的，或者是我突然有了新方向，你下车没关系。但是现在比较麻烦的是，哎，如果我们要往这个方向去，你一直待在车上，但是你又一直不想去在哪，一直闹，其实都会对大家带来带来很多负面的影响。那当然，让他下车这个东西，他就会呃跟很多所谓的哦劳基法有关系，包括你怎么做。 在劳基法里面规定，它有两两个方法哦，可以让你的员工离职。第一个方法就是知情，第二个方法就是解雇。我们先讲解雇这个，解雇这个在劳基法里面好讲话，只要。 哦，违反他只要符合十二条劳基法十二条的规定，就可以解雇他。详读一下里面的规定，但是它主要是例如说他在签约的时候他是不实的，不实签约，或者是造成公司严重的损失，甚至是你在公司里面造成你有一些恶意的行为。像我之前有个有一个部主啊，他就是在公司里面，他偷偷把公司的设备给。 偷偷带回家，而且没有告诉任何人，然后让公司没有办法正常运行。其实像这个状况，它其实极有可能触犯哦《劳基法》第十二条，这个是解雇的部分。解雇呢，你是不需要任何的啊之前费啊、预告期什么，你有证据可以符合十二十二条的规定，可以直接解雇他。那另一个方法是我们比较常见，就是之前之前的部分你就要符合《劳基法》的十一、十三跟二十条。 但是你都必须要有预告期，你要之前费，劳动局通报你有之前的这个行为。那在劳基法十一十三跟二十条里面，它里面讲到的几个哦可以成立之前的条件里面呢，其实你都必须要有文件佐证，你有必须要相关的资料可去佐证。像我们之前就看到个新闻，就是说呃，我记得在南部有家公司，它的部门因为财政或缩编， 那他有请其中的员工改到好像是露足厂去上班，他买在高雄，高雄的可能离露足比较远的地方然后那位主管他就说：“哦，因为调动过去，那因为他通勤时间增加，所以他觉得他应该要再有两千块还是几千块的一个啊通勤的加成。”但是因为公司不同意，所以他就不要。 他就不要那因为他说不要的关系，结果后来他就直接被支遣掉。那他去告也没有告成。那因为这些状况是比较特殊、比较少见的。我们最常见的状况就是所谓的 PIP（Performance Improvement），这个员工他因为没有办法哦试任，而不得不支遣他。那你必须要提出他真的没有办法试任的一些哦资料出来。我觉得在这个之前的过程中呢，你一定有两个单位是你。 必须要达成共识，你要怎么去处理这一位哦？部署第一个单位就是你的公司里面的 HR，你跟他一定要共识，你们准备要快刀斩乱麻呢，还是要好聚好散，让他慢慢的走，然后后面的人来递补完交接完再走。哦，还有第二个就是你的老板，你的老板一定要同意你们的做法。呃，最怕的就是你们已经讲好，最后老板不同意，所以你。 之前一定要先做出一些计划来跟他们两个做沟通才行。你要哦认知到一件事情是，当主管啊，其实在这之前的这个过程中，你只是一把刀而已。操刀的人其实是 HR 和老板啊，不是完全不是你，你只是出去啊第一线去面对面处理这件事情的人，你是这一把刀而已。所以你一定要有这个了解，所以你一定要做自己一件事情，就是你要记得保护你自己，该有的文件要有，然后再来是。 如果必要的话，甚至你必须要录音，因为我有遇过那个雇主比较夸张，就是他你找他来面谈的时候，他跟你谈哦是一个说法，可是等到你把资料发出去之后，他跟你讲法是完全不一样，他开始说哎你你在面谈之中羞辱他怎样怎样之类的，啊还好我我这个人是比较小心一点，我会录音。 所以当他去，例如说，他去找一些律师要来告的时候，我就直接把录音放给他们听。那我我在这过程中完全没有任何的修字眼等等那当然有一些哦，比较小小的美感的部分是，这个员工他领的是月薪制、日薪制或者时薪制，你一定要搞清楚。领月薪制的啊，它是你的一整个月的的薪资除以三十天，所以就是说六日还有算钱的哦。 所以有时候哦，你们会在这个离职期间，就是说，例如说你要他什么时候离职，他就是不要，他不要这个时间，他一定要再跟你多拖一点时间。有时候他的那个点很可能就是在差这几天的薪资，哦，包括说后面我特休，我的公司要折特休的费用给你，他不要，他硬是，他硬是要把特休修完之类的，这很有可能都卡到一些如果是月薪制的人，他很可能。 到一些所谓的啊周末的薪资，然后再来是啊奖金的部分，有时候你刚好在执行之前的时候，刚好在那个发放奖金的前后，尤其是有一些公司的老板呢，为了省钱，都会希望主管在啊发奖金之前，赶快把需要执行的人把他一并的处理掉，这个都是可以特别注意，你要跟 HR 和老板谈清楚。 其实哦，资方不喜欢搞知情，最怕的就是闹上啊劳动部、劳动局这些东西。但是如果你因怕这些东西，你就不知情的，那啊糟糕的员工一直留在团队之间，带来负面影响，那是不好的。哦，所以这些事都是可以，你先去做一些考量，然后跟你的 HR 跟主管达成共识，让这个知情更好做的一些。那如果你们希望在针对像知情的动作，要怎么样去做计划？ 或者是怎么样去做啊？谈判跟讨论，如果你们有兴趣的话，可以留言给我们，可以再多做一些相关的 video 来讨论这些事情。